درود یاران همراه به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس عبارت ها و جملات بسیار کاربردی و رایج با کلمه یا لغت هپی رو با هم مرور خواهیم کرد و با هم تمرین خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت بسیار خوب بپردازیم به ها و جملات کاربردی انگلیسی با لغت هپی در انگلیسی I am happy. I'm happy. I'm happy یعنی من خوشحالم. شما هم امیدوارم خوشحال باشید. I'm happy. I'm happy. I am very happy right now. I'm very happy right now. I'm very happy یعنی من خیلی خوشحالم و همونطور که میدونید happy یعنی خوشحال very یعنی بسیار right now یعنی دقیقا همین الان I'm very happy right now یعنی من الان خیلی خوشحالم امیدوارم که شما هم خوشحال باشید I'm very happy right now I'm very happy right now I have not been this happy in a long time. I haven't been this happy in a long time. I haven't been یعنی من نبوده ام. This happy یعنی انقدر خوشحال. This یعنی این. Happy هم که گفتیم یعنی خوشحال. This happy یعنی انقدر خوشحال. In a long time یعنی در زمان طولانی. I haven't been this happy in a long time یعنی من در مدت زیادی انقدر خوشحال نبوده ام. بسیار خوب دوستان حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید اگر هدفتون یادگیریه اگر میخواید خوب یاد بگیرید I haven't been this happy in a long time I haven't been this happy in a long time. I don't think I can be any happier right now. I don't think I can be any happier right now. I don't think یعنی من فکر نمی کنم I can من بتونم بی یعنی باشم یا فعل بودن any happier یعنی از این بیشتر خوشحال باشم happy یعنی خوشحال happier یعنی خوشحالتر right now یعنی همین الان I don't think I can یعنی من فکر نمی کنم بتونم be any happier که از این خوشحالتر باشم right now همین الان I don't think I can be any happier right now یعنی فکر نمی کنم بتونم خوشحالتر از اینی که الان هستم باشم امیدوارم که شما هم همیشه خوشحال و خوشحالتر باشید I don't think I can be any happier right now I don't think I can be any happier right now He is very happy. He is very happy. He is یعنی او است اوی آقا He زمیر اشاره به مذکر Very happy یعنی بسیار خوشحال He is very happy یعنی او بسیار خوشحال است He is very happy He is very happy She is so happy right now. She is so happy right now. She یعنی اوی خانم زمیر اشاره به معنیس is یعنی است so happy یعنی این چنین خوشحال یا بسیار خوشحال right now یعنی همین الان she is so happy right now یعنی او بسیار خوشحال است الان او الان این چنین بسیار خوشحاله She is so happy right now She is so happy right now My wife is pretty happy. My wife is pretty happy. My wife یعنی همسر من، خانوم من is است pretty happy pretty برای تاکید روی خوشحال بودن اومده یعنی خیلی happy یعنی خوشحال My wife is pretty happy یعنی همسرم خیلی خوشحاله آفرین بر شما حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یادش بگیرید My wife is pretty happy My wife is pretty happy I am so happy I got a job offer. I'm so happy I got a job offer. I'm so happy یعنی من بسیار خوشحالم. I got گذشته I get یعنی من به دست آوردم در زمان گذشته A job offer یعنی یک پیشنهاد کاری job یعنی شغل offer یعنی پیشنهاد A job offer یعنی یک پیشنهاد کاری I got a job offer یعنی من یک پیشنهاد کاری گرفتم I'm so happy I got a job offer یعنی من خیلی خوشحالم که تونستم پیشنهاد کاری بگیرم یک پیشنهاد کاری بگیرم I'm so happy I got a job offer. I'm so happy I got a job offer. I was happy when I received an A for my final report. I was happy when I received an A for my final report. I was happy یعنی من خوشحال بودم was در اینجا گذشته am I was happy یعنی من خوشحال بودم when وقتی I received وقتی که من گرفتم دریافت کردم received گذشته فعل با قاعده receive یعنی دریافت کردن an a آرتیکل an به این دلیل اینجا به کار رفته که حرف بعدش که میاد یعنی a صدادار گفتاریه an a یعنی یه دونه a for برای my final report report یعنی گزارش و final یعنی پایانی final report منظور کارنامه تحصیلیه an A for my final report یعنی یک A نمره A مثلا ده و بیست و اینا نمره داده نمیشه ABC نمره داده میشه بعضی از کشورها an A for my final report یعنی یک نمره A برای کارنامه یا رپورت پایانی. I was happy when I received an A for my final report یعنی من وقتی که نمره A رو در کارنامه گرفتم خوشحال بودم امیدواریم که شما هم همواره نمره های A در کارنامه هاتون و به خصوص یادگیری انگلیسی داشته باشید. I was happy when I received an A for my final report. I was happy when I received an A for my final report. I will be happy when that happens. I will be happy when that happens. I will be یعنی من خواهم بود. چی خواهم بود؟ happy خوشحال خواهم بود when وقتی که that happens happen یعنی اتفاق افتادن happens سوم شخص برمیگرده به that اون اون اتفاقه When that happens وقتی که اون اتفاق بیفته I will be happy من خوشحال خواهم بود I will be happy when that happens مثلا وقتی که شما انگلیسی یاد بگیرید مسلط بشید I will be happy من خوشحال خواهم بود I will be happy when that happens I will be happy when that happens This semester is such a headache. I will be so happy when it's over. This semester is such a headache. I will be so happy when it's over. This semester یعنی این ترم تحصیلی is است such a headache به سان یک سردرد میمونه مثل یک درد دردسر میمونه سردرد آورده برامون I will be so happy من خیلی خوشحال خواهم بود when it's over وقتی که به پایان برسه over در اینجا یعنی پایان یافتن when it's over یعنی وقتی که تموم بشه I will be so happy when it's over یعنی من خوشحال خواهم بود وقتی که به پایان برسه This semester is such a headache I will be so happy when it's over. This semester is such a headache. I will be so happy when it's over. My brother was happy after passing the examination. My brother was happy after passing the examination. My brother یعنی برادر من was بود happy خوشحال after بعد از passing passing ing فعل pass یعنی گذشتن یا پاس کردن The examination یعنی اون امتحانات The examination اون امتحانات مشخص After passing the examination یعنی بعد از پاس کردن اون امتحانات بسیار همالی حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت خودتون رو نشون بدید و نشون بدید که میخواید یاد بگیرید نشون بدید که با یادگیری خوشحال هستید و میخواید یه چیزی یاد بگیرید از وقتی که میگذارید برای استفاده و تمرین با این درس ها میخواهید که رشد بکنید پس همین الان این جمله و این عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید My brother was happy after passing the examination. My brother was happy after passing the examination. I think my mother was happier than I was when I got into the university. I think my mother was happier than I was when I got into the university. I think یعنی من فکر می کنم my mother یعنی مادر من was happier خوشحالتر بود than I was از چیزی که من بودم در اینجا than برای مقایسه استفاده شده when وقتی که I got من گرفتم یا به دست آوردم into the university به داخل دانشگاه رفتم در دانشگاه پذیرفته شدم I get into the university یعنی وقتی که وارد دانشگاه شدم و در اینجا I got استفاده شده یعنی زمان گذشتش I think my mother was happier than I was when I got into the university فکر کنم مادرم خوشحالتر از من بود وقتی که من وارد دانشگاه شدم I think my mother was happier than I was when I got into the university I think my mother was happier than I was when I got into the university. If you find a job you are happy with, then that is the perfect job for you. If you find a job you are happy with, then that's the perfect job for you. If you find یعنی اگر تو بیابی اگر تو پیدا کنی a job یک شغلی رو you are happy with که باهاش خوشحال باشی then سپس آنگاه that is on است آن اینجا برمیگرده به اون job is است The perfect job کار پرفکتیه کار کاملیه کار بسیار عالیه for you برای تو If you find a job you are happy with then that is the perfect job for you اگر کاری رو پیدا کنی که باش خوشحالی یا خوشحال باشی اون کار برای تو بهترینه If you find a job you are happy with then that is the perfect job for you If you find a job you are happy with, then that is the perfect job for you. It is more important to be happy with your job than what other people think. It's important to be happy with your job than what other people think. It's more important یعنی این بیشتر مهمه بیشتر اهمیت داره More important یعنی بیشتر مهم بودن To be happy که خوشحال باشی With your job یعنی با شغلت Than در مقایسه با What other people think Other یعنی دیگری People یعنی افراد Think یعنی فکر کردن What other people think یعنی چیزی که دیگران فکر میکنن. It's more important to be happy with your job than what other people think. یعنی مهمتر اینه که تو با کارت خوشحال باشی تا چیزی که دیگران فکر میکنن. آفرین بر شما حالا نوبت شماست که خودتون رو در کامنت نشون بدید نشون بدید که هپی هستید با یادگیری انگلیسی و همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید It's more important to be happy with your job than what other people think. It's more important to be happy with your job than what other people think. I don't think she will be happy if you do that. I don't think she will be happy if you do that. I don't think یعنی من فکر نمی کنم she will be happy او خوشحال بشود در آینده if you اگه تو do that اون کارو بکنی اون کارو انجام بدی I don't think she will be happy if you do that یعنی فکر نمی کنم اگر تو اون کارو بکنی او خوشحال بشود در آینده البته I don't think she will be happy if you do that. I don't think she will be happy if you do that. My parents won't be happy if I drop out of school. My parents won't be happy if I drop out of the school. My parents یعنی والدین من won't be happy یعنی خوشحال نخواهند بود در واقع won't بوده will not که به صورت won't نوشته میشه won't be happy یعنی خوشحال نخواهند بود در چه صورت if اگر I drop out من از مدرسه برم بیرون مدرسه رو ترک کنم ترک تحصیل کنم of school از مدرسه I drop out of school یعنی من مدرسه رو ترک تحصیل می کنم My parents won't be happy if I drop out of the school یعنی والدینم خوشحال نمی شوند یا خوشحال نخواهند شد اگر من ترک تحصیل کنم اگر مدرسه رو ترک کنم My parents won't be happy if I drop out of school My parents won't be happy if I drop out of school. I think my professor was happy with my essay. I think my professor was happy with my essay. I think یعنی من فکر میکنم My professor یعنی استاد من was happy خوشحال بود با چی with با my essay با مقاله‌ای که من نوشتم با مقاله من I think my professor was happy with my essay فکر کنم استادم با مقاله من خوشحال بود راضی بود I think my professor was happy with my essay I think my professor was happy with my essay My grandmother is always happy when I come visit her. My grandmother is always happy when I come visit her. My grandmother یعنی مادر بزرگ من is always happy همیشه خوشحاله when وقتی که I come من میام visit her که او را ملاقات کنم visit یعنی ملاقات کردن My grandmother is always happy when I come visit her یعنی مادر بزرگم همیشه وقتی که میرم دیدنش خوشحاله My grandmother is always happy when I come visit her My grandmother is always happy when I come visit her. My grandfather is always happy to see me. My grandfather is always happy to see me. My grandfather یعنی پدر بزرگ من is always happy یعنی همواره خوشحال است که چی؟ To see me که منو ببینه My grandfather is always happy to see me یعنی پدر بزرگم همیشه از دیدن من خوشحاله My grandfather is always happy to see me My grandfather is always happy to see me I am so happy for you. That is wonderful news. I'm so happy for you. That's wonderful news. I'm so happy یعنی من بسیار خوشحالم چرا for you برای تو that is on است یه خبر داده شده و اونا رو اشاره میکنه wonderful یعنی فوقالعاده news یعنی اخبار that's wonderful news یعنی اون خبر فوقالعاده I'm so happy for you that's wonderful news خوشحالم برات خبر فوقالعاده I'm so happy for you that's wonderful news I'm so happy for you that's wonderful news Congratulations on your engagement. I'm so happy for you. Congratulations on your engagement. I'm so happy for you. Congratulations یعنی تبریک گفتن. Congratulations یعنی تبریکات. برای چی؟ On برای بروی your مال تو انگیجمنت انگیجمنت یعنی نامزدی حلقه کردن دست هم انگیجمنت Congratulations on your engagement یعنی تبریکات برای نامزدیتون I'm so happy من خیلی خوشحالم for you برای شما یا برای تو Congratulations on your engagement I'm so happy for you Congratulations on your engagement I'm so happy for you I want to find a gift that she will be happy with. I want to find a gift that she will be happy with. I want to یعنی من میخوام که چیکار کنم find پیدا کنم a gift یک هدیه that که she will be happy او خوشحال باشد خوشحال خواهد شد with با اون هدیه I want to find a gift that she will be happy with یعنی من میخوام هدیه ای پیدا کنم که او اوی خانم با اون هدیه خوشحال خواهد شد یا خوشحال باشه در فارسی میگیم I want to find a gift that she will be happy with I want to find a gift that she will be happy with. My goal in life is to make other people happy. My goal in life is to make other people happy. My goal یعنی هدف من گل من چیه؟ هدف من چیه؟ In life در زندگی is است to make که انجام بدم که بسازم other people دیگر آدما رو آدمای دیگر رو افراد دیگر رو happy خوشحال To make other people happy یعنی که افراد دیگر رو خوشحال کنم. My goal in life is to make other people happy. یعنی هدف من در زندگی این است که دیگران رو خوشحال کنم کاری کنم که اونها خوشحال بشن همین هدف هدف ما در انگلیسی مثل آب خوردن این است که شما خوشحال باشید این است که شما از رهگذر یادگیری زبان انگلیسی بتونید بهبود و رشد خوبی در زندگیتون داشته باشید امیدوارم که شما هم با تلاش و تمرین طبق روش هایی که در این درس ها خدمت شما بیان شده بتونید به رشد قابل توجهی برسید My goal in life is to make other people happy. My goal in life is to make other people happy. بسیار سپاسگزاریم دمتون گرم آفرین بر شما حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید با این درس و حتما عبارتها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و البته صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در نحوه بیان و تلفظ شما وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و بتونید اونها رو رفع بکنید بی نهایت سپاسگزاریم باز هم فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن کانال کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید که بتونن استفاده بکنن آرزوی خوشحالی و سلامتی برای شما و عزیزانتون در هر کجای دنیا که هستید داریم